Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dame, oh ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui réjouissais mon cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. ô oh, Daman, Daman de la grande famille des forgerons, Ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne à chaque pas m'accompagne. Ô oh, Daman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans la chaleur de ton ventre, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, ô oh, toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fis pour moi, ton fils si loin de toi, si près de toi. camarade Gracias. Al pot i petit hi ha poca conjuntura i al cot trencat la veritat més dura. Mal amagat és mal que no té cura. La llibertat, la llei que és més segura. La veritat, bandera que no és jura. I el pa pa paradís, un bon plat de verdura. Ah, molt bé. Molt bé. señora que va a ser una de las primeras poetisas de América en el nuevo país. Van en el, mil, mm, el siglo XVIII. Bueno, se dio Salomé Ureña. Y es con que ahora comienza la primavera, me semble que, yo mm, no soy una persona romántica. Así que es de un ave y el se unir. en castellano. El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces, y el ala bates con inquietud, y te adelantas, resuelta a veces con amorosa solicitud, porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar que es para el arma tierna sagrado de tus amores el libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido, mientras el prado me alejo yo. En él mi mano lecho mullido de hojas y flores te preparó. Mas si tú, tierna prole futura, en duro lecho miro al pasar, con flores y hojas de la llanura, deja que adorne tu libre hogar. Muy bien. He portado el color que las flores han pintado. Buen día, amiga primavera. Què ens has portat? He portat els ocells que pel cel van volant. Bon dia, amiga primavera, què ens has portat? He portat les cançons que tots els nens han cantat. Bon dia, amiga primavera, què ens has portat? He portat el vent que a tu t'ha despertat. Molt bé. Primavera. Perquè <laughs> eh, he pensat que avui començarà la primavera és d'un eh, poeta del segle eh, XIX que es diu Fyo- Fyodor Txuchev que va escriure molt sobre la naturalesa i eh, he, he llegit eh, es diu eh, Visna, que és la, la primavera Весна. Весна es primavera en, en, ah, en, ru- ah, en rus i va de... Doncs, entonces que la primavera ve mm, mm, y no importa en qué estás, estás si eres veis, si eres joven, si estás animado, si estás sufriendo y no, le importa y por un día o por un tema mm, se invade eh, la, naturaleza, el cambio de temas y es muy poderosa pero al, al mismo tiempo les da igual. No, no recuerda de la eh, primavera eh, del any passat, ni eh, ve el moment, no? el moment eh, aquest. No? <coughs> как не гнетет рука судьбины, как не томит людей обман, как не проздят чело морщины и сердце как не полно ран, каким бы строгим испытанием вы ни были подчинены, что устоит перед дыханием и первой встречей весны. Весна, она о вас не знает, о вас, о горе и о зле, Бессмертием взор ее сияет, и не морщины на челе. Своим законам лишь послушно, в условный час летает к вам, Светла, блаженно равнодушно, как подобает божествам. Цветами сыплет над землею, свежа, как первая весна. Была ли другая перед нею, о том не ведает она. По небу много облак бродит, но эти облака и я — она ни следу не находит отцветших весен бытия. Не облом вздыхают розы, и соловей в ночи поет, Благоухающие слезы не облом аврора льет. И страх кончины неизбежной не свеет с древа ни листа, Их жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлета. Игра и жертва жизни частной, придишь, отвергни чувств обман, И ринься бодрый, самовластный, сей животворный океан. Приди, струей его эфирной, а мой страдальческую грудь, и жизни божеско-всемирной, хотя на миг причастен будь. Y les llegiré un poema de un escritor senegalés del país de la Teranga que se dio de un, de un, de un, poeta, un poeta, senegalés que se dio Leopold Seda Senghor. Ay, el Senghor, el gran Senghor. Sí. e vai ser um, um grande nome político, vai ser presidente do Senegal, vai ser membro de, da Academia Francesa da Língua e vai escolher muitíssimos poemas, narrativas, muitas coisas. E agora, eu les um poema dele que, que diz Chefre Blanc, ou seja, estimado Gemma Blanc. Venga, somi. <laughs> Chers Frère Blanc quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur, y es todo. Muy bien. Muy bé, molt bé. No, eh, si voleu... Una petita, una petita traducció, no? Sí, si voleu puc llegir la, la traducció fan, és, este, eh, catalana que he fet. Vinga. Com? Una traducció. No, no, una traducció, en espanyola, mm, catalana. Sí. Em, estimat germà blanc, quan vaig néixer era negre, quan vaig creixer, era negre, Quand Cuando soleil, je sol, négré. Quand je suis malade, je suis Quand je Cuando je serai negro. tout, tu, hombre blanc. Quand tu vas tu il eres Quand Quand vas tu il eres blanc. Quand te poses al sol, es Quand tu es fred, es blau. Cuando estás, estás malad, es grob. Y cuando po, es poses verde. Y cuando morirás, serás gris. Y a vos, quién de nosotros dos es hombre de color? Gracias.